à la suite des actions actives des unités du groupe de troupes centres et des tirs d'artillerie, la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi ont été vaincus dans les zones des colonies de Yampolovka de la République populaire de Donetsk et Chervon Dibrova de la République populaire de Louhansk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 160 militaires, un char, trois véhicules de combat d'infanterie, cinq véhicules de combat blindés, trois véhicules et un véhicule de combat gradé MLRS. Dans la direction de Donetsk, lors de la poursuite des opérations actives des unités du groupe Sud, de troupes et de tirs d'artillerie au cours de la dernière journée, jusqu'à 225 militaires ukrainiens, 5 véhicules de combat d'infanterie, 9 véhicules blindés de combat, 5 camionnettes, 4 voitures, un véhicule de combat de l'ouragan et MLRS ont été détruits et l'objet des 30. En outre, un dépôt de munitions de la 55e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Dakhno de la République populaire de Donetsk et un radar 2 contre-batterie fabriquée par les États-Unis en TPQ-37, a été détruit dans la région de Chazoviar de la République populaire de Donetsk. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporizhia, l'artillerie du groupe de troupes Vostok a infligé des dégâts de feu aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda, Prochistovka et Novozelka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 65 militaires, de véhicules de combat blindés, deux camionnettes, ainsi que des véhicules de combat des ouragans et grades MLRS ont été détruits dans ces zones. Dans la direction de Kherson, trois véhicules blindés de combat, huit véhicules et un obusier automoteur à quatre ont été détruits par des tirs d'artillerie. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie au cours de la journée ont vaincu 86 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 117 districts. Un support de tir automoteur du système de missiles antiaériens ukrainien du a été détruit près de la colonie de Troskoï dans la République populaire de Donetsk. Dans la zone de la colonie d'Andrivka dans la République populaire de Donetsk, le radar de guidage du système de missiles antiaériens ukrainien S-300 a été détruit. De plus, dans la zone de la colonie de Guliepol, dans la région de Zaporozhye, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne lors d'une bataille aérienne près du village de Trudulnivka, dans la région de Zaporozhye. En outre, un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près de la colonie de Novopavlovka dans la République populaire de Donetsk. Un avion MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la région de la ville de Kranoarmesk de la République populaire de Donetsk. Toujours au cours de la journée, 15 roquettes des systèmes de lancement multiples IMAR et Uragan » ont été interceptés et 9 véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones de colonie. Brestovo de la région de Kharkiv, Karmazinovka de la République populaire de Lugansk, Novo-Andrivka, Kiryovka, Verkhtoretskoye de la République populaire de Donetsk, Chubarovka, Mashdovo, région de Zaporozhye et région de Sumy. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 396 avions, 217 hélicoptères, 3345 véhicules aériens sans pilote, 410 systèmes de missiles antiaériens, 8192 chars et autres véhicules blindés de combat, 1054 véhicules de combat lancement multiples systèmes de roquettes, 4284 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8771 unités de véhicules militaires spéciaux.